Parecenos que o debuxo tamén é unha ferramenta moi boa, é un camiño moi bo no que todavía as mulleres temos moito que percorrer. Está empezando a ver un panorama amplísimo de mulleres debuxando, que aportan a súa forma de velo, é bastante distinta, ademais, en moitos casos que a dos homes. Vamos a escoitar a ela, que é unha muller traballadora do Barbanza, e sobre ela imos facer un exercicio práctico de debuxo estilo banda deseñada. Acuarela flúe libre, se che quedan manchas non son feas, e se se esparrancha do contorno non pasou nada. Resumindo, a banda deseñada é eh, apaixoante. E lembrade iso tamén, que o cómic non é nin material nin técnica, é un medio de comunicación. O fundamental é ter algo que contar e despois ser capaces de pasalo dunha forma moi simple, moi concisa a dibuixo. E o gran enemigo de dibuixar é que teñamos medo que nos quede mal. Ese é o grandísimo enemigo. Para dibuixar ben o que tese que estar suelto non che ten que importar, tes que dixer... Bueno, quedou así, bueno, vale, outro. Eu empecé a ir a traballar a mariscar pois, con miña aboa cando tiña dous anos. É o primeiro recordo que teño de mariscar. Nunca fun capaz de decir eh, traballo nun traballo que me gusta e que disfruto, hasta que empecé a mariscar. Cando fun nai, realmente, eu conciliei a miña vida familiar co traballo, se houbera traballado en outro sitio non houbera podido dedicarle os das horas que lle dediquei ao meu fillo. Tes uns horarios que tampouco vas traballar todos os días. Entonces o que é a vida familiar tela moi ben conciliada, que tes moito tempo libre, porque eu que traballo a mellor 15 días ao mes, non traballo máis, e despois teño horas e horas libres eses días que vou traballar. Antes o traballo de mariscar era, sabes, un traballo como rebaixado. Iba a mariscar o que non tiña outro traballo, o que non encontraba nada máis. Para quen non tiña outras vistas de futuro, para os máis pobres. Mariscar non é solamente eh, chegar, encher e, e xa está. Tes que vir eh, sábados e días da semana que non vas a traballar algunhas veces, coller cría dun lado e levala para outros lados que hai moi, moito menos cantidad hai que limpar tamén. Hai que ir cun rastrillo e tirar do argazo e cargalo en tractores para leválo para a mallente. En época estival é obligatorio toda o mariscadora menos os días de traballo que teñen que ir a facer vigilancia por culpa dos furtivos. Eles levan todo a eito, tanto lle da que sea grande como que sea pequeno, porque o grande vendeno un lado e, e o pequeno véndeno para viveiros. Non é que ganes todos os días igual, nin todos os meses igual, porque tes meses de ganar moi pouquiño, tes meses de ganar moitos cartos, porque así, a ver, eh, a mínimo que traballes, o máis que o que menos pode ganar ao mes son mil, son mil euros. En que traballo? Traballando 15 días ao mes, con 4 horas ou 5 horas de traballo, che permiten ganar 1.000 euros ao mes. A fibromialgia ten 18 puntos en concreto, que son os que che afectan máis ou menos. Eu agora mesmo teño os 18 activos, en vez de escando con un bastón, porque realmente teño moitísimo dolor. Pero son das que primeiro baixa e das últimas sempre que subo para arriba para, apañar, para, para pesar. Doincho os pés, doenche os xionllos, doiche a caderas, doenche os brazos, doenche o peito. Afétache no, no... en todo, porque a ver, eu moitas veces, eh, cando me dá tan fuerte, xa non teño nin ganas nin de levantarme. Eu vexolle moito futuro a isto, porque ademais eh, cada vez temos máis eh, marisco, traballase moito mellor as playas que antes e agora traballase todo o ano, porque antes parábamos dous meses, agora non cada vez hai máis xente nova que se está apuntando. Cantes era un marisqueo que pss, non valía para nada, o do, o do marisqueo, en cambio ahora é unha profesión bastante demandada, moi demandada, tanto por homes como por mulleres.